Livres e iguais, é assim que nascemos, é assim que devemos viver. Porque em pleno século XXI foi preciso que a ONU lançasse essa campanha. Porque precisamos ser lembrados disso, se todo mundo sabe que nascemos livres e iguais em dignidade e direitos. Sim, somos iguais até em nossas diferenças, porque cada um é único e tem o direito de ser quem é. Mas enquanto você assiste a esse vídeo, Alguém no Brasil ou no mundo está sendo assassinado ou sofrendo violência física ou sendo privado em seus direitos e em sua dignidade. Sabe por quê? Porque essa pessoa simplesmente foi ou é o que ela é. Todos têm direito a ser e amar quem quer que seja. Pense nisso. Ser lésbica, gay, bissexual, transexual ou travesti não é uma escolha, é simplesmente ser e viver a sua essência. Isso não é óbvio para você?